Bueno, bueno, bueno lo que tenemos aquí. Qué pedazo de chuletón de cimental que nos acaban de enviar nuestros amigos de Carnes Camponatura. Madre mía, mirad qué vetita tiene la carne, qué infiltración de grasa que va a estar exquisita. Viene con esta telita, la vamos a quitar ahora mismo para dejar atemperar el chuletón hasta que tenga la temperatura perfecta. Y vamos a cocinar un chuletón de cimental perfecto. ¡Wow! Mirad qué espectáculo y qué grosor tiene. Una regla básica para comer esta carne en las perfectas condiciones es dejarla temperar mínimo dos horas, ¿vale? La sacáis del frigorífico y la dejáis dos horas hasta que quede toda la parte de la grasa más blandita. Este chuletón tiene un grosor, vamos a ver, justo con vosotros, por la parte ancha estamos hablando casi de 7 centímetros, 6 centímetros y medio. Si es verdad que no es regular 100%, por aquí mide 6 por ejemplo. Vamos a considerar que el chuletón tiene un grosor medio de 6 centímetros, así que lo vamos a hacer poco menos por cara de un minuto por cada centímetro de grosor. Si son 6 centímetros de grosor, lo vamos a hacer 5 minutos por lado, para que quede poco hecho. A nosotros nos gusta así. Si os gusta un poquito más hecho, lo podéis aumentar un minuto. Si queréis que la carne esté muy muy cruda, muy rojita, que sangre incluso, lo podéis dejar un minuto o minuto y medio menos. Pero nosotros, 6 centímetros de grosor, de media, lo vamos a hacer 5 minutos por cada lado. Nosotros lo vamos a hacer en una plancha. Si tenéis unas brasas, esto quedaría incluso más espectacular. Pero bueno, casi todo el mundo en nuestras casas tenemos pues esto, una plancha, una sartén. Lo importante es que la temperatura esté bien fuerte, alrededor de los 200 grados el aceite. Entonces vamos a darle fuego a tope y vamos a hacer nuestro chuletón 5 minutos por cada cara. Han pasado los 5 minutos y vamos a retirar el chuletón a un platito. Mirad qué espectáculo, impresionante. Y lo que vamos a hacer es el mismo proceso por el otro lado. Vamos a ponerle aceite, básicamente para que no se pegue a la sartén. Le damos aceitito de oliva virgen extra, si puede ser, si no el que tengáis. Hay que retirar la sal, ¿vale? Porque esto ya ha cogido la sal suficiente. Y vamos a echarle la sal por este lado de aquí. Y nos vamos a nuestra planta tiempo. Pues ya tenemos nuestro chuletón. Lo vamos a coger. Vamos a hacer la misma operación. Le vamos a quitar bien la sal, el exceso. Ya el chuletón ha cogido la sal que necesitaba. Y lo vamos a dejar en esta tabla durante dos minutitos para que se queden bien los jugos dentro del chuletón. Ya veréis qué espectáculo. Es momento de quitar el hueso. Impresionante. Madre mía. Luego esto lo aprovecharemos bien. Este huesito porque queda carne ahí bien pegada. Y vamos a ver cómo está nuestro chuletón. A nosotros nos gusta poquito hecho. Mmm... Por Dios, está al punto. Qué rico. Bueno, como veis se corta como si fuera mantequilla. Impresionante. Mm. Vamos a montar nuestro chuletón con el hueso. Y hemos hecho unas patatitas con pimiento y cebolla, que como acompañamiento van genial, para hacer de este plato una locura. Mm. Oh. Carnes Camponatura, además de suministrar carne premium a los mejores restaurantes y asadores, envían a domicilio a particulares. Aprovechad y entrad en su web por si queréis echar un vistazo. Esperamos que os haya gustado y dejad abajo comentarios. ¡Hasta pronto!